ちこの食材」という曲をお送りしたいと思います、えー、これは栃木の美味しい、えー、食べ物や有名な建物が、えー、曲の中に入っておりますそれでは栃子の食材です構え しいなおいで はい、えー、踊り子の皆さんありがとうございました